Soy Federico Cappuccini, soy un estudiante de Erasmus Plus en la Universidad de Isabel I de España y eh, de grado en CAF. Soy Marco Carlucci, soy un estudiante de Erasmus Plus en la Universidad de Isabel I en grado CAF. Fue en Erasmus eh, de España, en Coruña, dos, dos años antes En mi caso estudiaba eh, español a eh, la escuela. Me gustó mucho la, España y así quería volver. Eh, el programa Erasmus era una buena oportunidad. Porque España es un país que me gustaba mucho y que me gusta mucho y desideraba que, que venir aquí. Bilbao, Madrid, Me gustaría ver Barcelona, también Pamplona, Málaga, Granada, Gibilterra, un po' toda la España. Eh, Bilbao, porque es eh, eh bastante vicino. San Sebastián, eh, Madrid, Barcelona, son eh, la ciudad más, eh, más conocida. Y para mí, y para un, es mi desiderio, Málaga, porque me dicen que Málaga es una ciudad eh, mucho similar a la, mi ciudad en Italia, Lecce. No tengo una respuesta a esta pregunta porque eh, yo eh, soy, venido aquí por eh, estudiar eh, mis materias de, cursos en Italia en español para aprender mejor, mejor también el español. En primer, para imparar eh, mm, eh, mucho la, la, la, lengua, porque mi español es eh, mucho de escuela. Tengo que mejorar